сырлай мырзаның атымен төменгі мәреге балына жамандан бастап қадірменді ағайындар бәрекелді аттың аты қалай еді нагли нагли есімді сайгүлімінен бәрекелді бәрекелді алтаке болды рахмет рахмет құрметті азаматтар мына әуелі құдай мына әруақтың арқасында бәрімізге мұнан абай бабамыз бәрімізге бірдей бәрімізге ортақ тоямайынша тарқай берсін құдай қаласа келеді шығар құдай қаласа жақып бауырым саға ержан жомарт мынау құдай қаласа той той қыласып қазақ елінде тек той болсын еңкей екі жүз доллар бар аласың екі жүз доллар келіп аласың а жамбылдың отырысы а а қазір қая дегенін айтамыз ініне айтамыз барады айтамыз а камазис сәбит мырзаны аты деген хабарлар келіп жатыр төменгі мәреге жамбыл палуан жетті ол кендер ұсылай бақтан жоқ ертең тағы да той бар осы жерде одан кейін ол қырық жылдың ар жағында төменгі мәреге есебе қажы ақсақалдың тұман есімді атыменен жамбыл балуан салыпты дуло